In tako sem jaz prišel po težkih bojih za Dnepropetrovsk orel, sem prišel v pozadino, v zaledje nemške borbene črte in sem prišel v, to je bila ena vasica, Balakleja. V tej Balakleji, v tej vasici sem prišel k eni družini, ki je bila, ki so imeli dva sta starša in pa dve hčerke. Ena hčerka je bila moja letnica, druga je bila dve leti mlajša. In z tem hčerkam sem nekako dobro sodeloval, malo sem znal iz takrat, iz tistega časa, še slovensko in srbo-hrvaško, ker sem se učil v šoli. Eh, in smo nekako kontaktirali. In enkrat eno jutro ta gospodinja prinese sliko, ikono Matere Bože. In sem rekel, ja, mamca, mamca, v ruskem jeziku, malo rusko, malo slovensko, malo srbo-hrvaško. In smo se sporozumela, sem rekel, ja, zakaj pa imate tukaj noter to sliko? Mi imamo te svete slike na stenah. Ja, je rekla, veš, naše deklete, pa naša, moja sinova, sta komunista. Jaz presnet malo sem imel pojma o komunizmu, ker takrat se nismo učili komunizma, pa razne politike, pa razne stranke, tako don svemo v raznih strankah. In takrat pravi, veš, moje sta komsomolke. Za mene beseda komsomolce je bila spet tuja. In tako smo mi dobro, dobro kontaktirali, dobro, dobro sodelovali, dali smo jim tudi tem dvem dekletom, smo jim dali tudi hrano zaradi njihov delov. Enkrat pa mi ta mlajši pravi Ivo, poklicala me je po imenu, čuj, jaz imam eno bomaško. Zdaj boste se vi vprašali, kaj je bomaška. Bomaška je približno en četrt pole papirja in pravi, na tej bomaški je napisano, na polovice tega papirja je napisano nemško, druga polovica je napisana v ruščini. Pa znaš ti, brat, rusko? Ja, sem nekaj tako. Je ja rekla tako, kako tako. Ja, sem rekel, mal. Ker ruska abeceda ima več črk, jih ima pa cirilica. In sem jaz to prebral, mal sem znal nemško, mal sem znal rusko, oziroma srbo-hrvaško, pa slovensko seveda, in sem prebral, da, pa to mi je že ta, ta mlajša punčka rekla, da, če boš prišel s tej bomaški, s tem listom papirja v sovjetsko vjetništvo, boš dobil en kos kruha več. Jaz nisem imel pojma, zakaj ta bomaška pa ta papir, da je mora tudi tako vrednost imeti. In to mi je ta tabala povedala, ta starejši ne toliko. Pravi, ko boš prišel v rusko vjetništvo, pokaži ta papir, to bomaško in boš dobil kos kruha več.